哈喽，我的名字叫陈小汉，我今年十岁，我在这个生活营呢，我的我学到了尊重、关怀、礼貌、和气和参与，不止这些，我也是提高了我的信心和我的创造力，我也是在学校提高了这些东西，好像我在学校做这一个 project 时，我跟我的朋友。 以前一直骂架、吵架，要怎样做才解决？但是现在呢，我们现在已经很和气了。我们尊重互相的意见，也是有礼貌的说我们的意见。而在家里方面呢，爸父母不在时，我就帮忙父母做家务。 这样子就能够减轻父母的负担。第二个方面，我我喜欢这个《b r o k e 圣魔营，是因为这圣魔营呢有一个特别是，它不只是提高了我们小孩子的那些五个事项，还有信心、创造力。 还有呢，他也是帮了我们，也是了解到父母的生活，还有我也是帮了我们了解到父母为了要赚钱养家，他们要在外面连半夜还要做工。他是因为对我们的爱很强。除了这些呢？ 我也是学到了赚钱不容易，因为就算你很穷，但是总之你一直努力不放弃，总有一天你会成功的。第三个方面，这个生活营啊和其他生活营啊有很多不同的事项，因为好像我的。 武术生活营，我的武术生活营只能够学到武术，也是只是提高武术的毅的毅力。但是，而而我的 r a i m 生活营呢，Forest Research Institute Malaysia，我的这个生活营呢，只是有保护森林的标题，但没有提高小孩子们的。 尊重、关怀、礼貌和切参与，但是这个身为 pro kids 呢，这个就可不同了，因为这个我们在这里能够知道，我们现在能够独立生活，也是不能再靠父母了，要靠自己来做任何事情，连洗碟、洗衣服、洗鞋也要。 些呢，我们也是要多跟外国游客一起谈话，这样能够提升我们的勇敢力量和自信。好了，我的访问就到此为止，谢谢所有人。Brooke 是我自信心的瓶。